анан дагы бир нерсе менин ойман кетпей атат да а эмне үчүн сенин атыңды жылан коюп коюшту менби э. ал мындай да мен мындай үч байкем бар да э. биринчи байкем эрлан экинчиси нурлан үчүнчүсү мирлан анан үйдөгүлөр мен төртүнчү кыз болуп калган үчүн эми лан болсун деп жылан коюп коюшуптур да <laughs> лан ооба жакшы а байкелер эмне жумуш кылышат улуу байкем дүйнө жүзүндө кунг фу боюнча чемпион экинчи байкем дүйнөдө штанга боюнча чемпион а үчүнчү байкем болсо мындай эле милицияда спецназда эле иштейт эми үч байкем тең мени жакшы көрөт да мисалы айтат да өздөрүчү эгерде сага бир бала тийишсе өлтүрүп салабыз антип салабыз деп айтышат да шықпаңызшы байке пожалуйста сұранамын байке жолдың бары пробка болып араңмен қатып шығып жеттім бәке кетіп шықпаңызшы көпке кетіп қалдыңыз ғой чоңыз беш минут күтейін он минут күтейін жарым саат күтөйүн макул болуп тұр эми бир саатта күттүрөсүз бе эми уят барбы эми кыздарды билесиз го байке өзү түшүнүп коесузчу эми кыздар түшүнүп эми балдар деген кыздарды күтіш керек да байке эмне эле болуп атасыз эми койбойсузбу болып койбойсузбу макул болып тұр болуптур кечирдиңизби кечирдим кечирдим құшақтап койдун анда жок жоқ жоқ жок анда бир өөп коеюнбу жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ <laughs> бәке төрт жүз сом беріп қойыңыз қанша төрт жүз елу төрт жүз елу иә бәке майдам жоқ та анымен деп безген боюнча майдалап келе калбаймынбы жок рахмат эй байке майдалатпайм бат сдача керек ой байке батылмайм байке эмне эле кара кайра түртүп атасыз чоң эми туура түшүнөсүң мен атайын кылып атамбы моундай кысылышта мен тандап тандап түртө албайт экенмин да анда көзүңүзгө караңыз шығар ма хоп азыр азыр бұл мен чемоданымды қынай ғой шығар ақша байке бұл менің чемоданымды қынай тұр ғой білсеңіз <laughs> мұны мындай қылады да байке мынта час мынта час анан мынтип айтып тұр анан кейін баягы мынтип кетип қанша керек иә қанша керек қанша керек немен беш жүз сомдой эле срочно керек болуп аткан да кишинин баарын чочутпай ушинтип эле айтпайсыңбы анан жана эле беш жүзгө майда барбы эмне жол кире да жокпу жыйырма сомдой жыйырма сом бар алып кел эй чоп чоң эле ала экенсиң уялбайсыңбы эмне рахмат жоңыз саламатсызбы эке эмне заказ бересиз бардық тамақтар бар да ә бар давай жаз маған нормальный нормальный тамақтардан алып келсең мына э, нормальный нормальный қуырдақ алып келші бір от души мына қуырдақтан болса алып келші нормальный қуырдақтан мына анан кейін чайдан мына келтірші бирде ушундай капкара кылып салып туруп де алып келші чайдан де салат керек жоқ э салат палаттар кызыктырбайт болды э болды давай бара берсең болды ал мен заказдарыңызды оқып берип қояйын кана окучу окуп берейин э иә? эмне баардык тамактарың бар да э бар болсо мына нормальный нормальный тамактарыңан келтирчи мына пұрдақтың тамақтарың тамактарың барбы ана мына капкара кылып бир чайник чай келтирчи а Болды, болду саат қызықтырбайды кызыктырбайт байке байкеш базар жоқ базар жоқ не тұрасың бұл жерде далдырап зоопаркқа келген киши алып келбейсің мертерек мына мақұл давай делай так нұрбек қандайсың жақсы экөөбүз азыр ушул убакыттан ушул секундтадан баштап сүйлөшпөйбүз ай эмнеге эмне болду сен деген білесің сен кім екенің сен дегенші сен сарансың, сен бітірсің, сен қолыңнан ешнәрсе келбейді сенің кесе алса қан шықпайды ал мына сөйкелеріңді осы мына көзің сатып берген сөйкелеріңді міне қармадағы өзің кереңе жарата ұқтың ғой е әйгерім э, қана мұның коробкасы тауып ал өзің коробкаларды не а жөнле сен машығып қойын деп е сен жұмыста көрінбейсің да че то мені жұмыстан айдап жіберіпті досым айдап жүрбі а эмне себептен айдайды жұмыстан билбейм эмне себептен айдаганын мен он күндөн бери бар элек болчумун он күндөн бериби ошо айдап жүрүптү анын үстүнө тиги офисте иштеген дагы иштей албайт экенмин эмнеге себеби өтө жанагындай ызы чуу экен мындай оюн бир жерге топтой албайсың да өтө ызы чуу анан экинчиден жана коңурук тартпа деп эле ойгото беришет экен